Zapraszamy Was dzisiaj do swoistego wehikułu czasu, dzięki któremu przeniesiemy się w okolice roku 1996 do doskonale zachowanego schronu obrony cywilnej, który znajduje się pod jednym z budynków Huty Sędzimira w Krakowie. Schron, dzięki swojemu wyposażeniu oraz zachowaniu w niemal 100% w oryginale, stanowi bardzo ciekawy punkt na turystycznej mapie Krakowa, który i Wam polecamy odwiedzić. Jak zwiedzić to miejsce? Poszukajcie szczegółów dotyczących zwiedzania na stronach opiekuna tego miejsca, czyli Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Raweli. Naprawdę warto.